ආයුබෝවන් තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම යහපත් වූ වාසනාවන්ත වූත් ජයග්‍රාහී කාලසීමා ප්‍රාර්ථනා කරන සියලු දෙනාටම ඉතින් මාසයක් ගෙවිලා අලුත් මාසයක් උදා වෙන්න ඕන මේ තිති කොට දෙන බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි මේ උදා වෙන මාසය ඔබට කොහොම වෙයිද කියලා දැනගන්න එක. ඉතින් ඔන්න අදත් මම සුපුරුදු පරිදි පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න ඔබට මේ මාසයේ පලාපල අරගෙන විශේෂෙන් කියන තද බල අසනිපතත්ක ඉන්න ගමන් තම වැඩසන නිපතන එක පොඩ්ඩ ප්‍රමාද වෙන මේ වැඩසරහන් පල කරන්න පොඩ්ඩ ප්‍රමාදුල පොරොන්දු අනිවාර මිෂ්ට කරන ැ බලමු මේ මාසය කොහොමද හැසිරීම කියන එක ඉතින් විශේෂයම කියන්න ඕනා මේ වැඩසටහන් මගේ දීර්ගයි හෙදකට හේතුවන කාරණාව දන්න අපි ලක්න බලාපල කතන පමණක් නොවීට අමතරව ඒ අසුභකාර්දයක් තියනක සුභ කරගන්න විදිහ මේ ලෝකේ යන විදිහට අපේ ජීවුණුව ළඟා කරගන්න විදිහ මේ අපි මේ ලෝකෙට අනුව අනුවර්තනය වෙන හැටි යවත් කාල වෙන හැටි ගැන තමා කතා කරන එක සම වැඩසන දීර්ග හිතින් අර හුදෙක් ලග්න පලාපල පමණක් බලාපොත්තුන අයට සමහට මේ වැඩසරන්න ගැලපෙන් නැතුයයි මොබට මුලින් ඉල්ලසින්න ඔබේ කාලය නාස්ති කරගන්න එපා ඔබ දක්ෂ දයවක්ඥ ජෝතිෂයෝදිින් ඕන තරම් මේ YouTube එක වැඩසටහන්දන බොනුන්ගේ වැඩසටහන බලන්ඩ මේක මේ වෙනස් කතාවක් ඉතින්ල මිලියන අධ පිටක් හැමදාම මේ වැඩසටහන් නරබනවා එක්කෙනෙ හිටියත් මේ ක්‍රමය තුළ මට තියෙන එකමදේ ම පුද්ගලගේ සට පරීක්ෂ කරනම ටෙලිෆෝන් නම් බැක සඳන් කරන මං ඒක ව්‍යාපාරකිදර කරන්න කවරුවර කෙනෙක් මගේ මේ වැඩසටන හලා ඔබ ජීවිතය ඉදිරියට යන ජීත ජයගන්න අනතුරලින් ගැලෙන ඒක තාමරතින එක්ම ලාබේ එකමට තෘප්තියක් එනිසා කවුරුත් මේ කේන්සටම් පරීක්ෂා කරන්න කියලම චැනල්ලට කතා කරන්න එපා මං ඒ දේ කරන්න හැ මගේ ෆේස්පුකට මෙසෙජ් කරලා තියෙනවා මේකට ව්‍යාපාරයක් නෙමේ මේක මං ඔබත් සමඟ ඔබ ඉන්න ගමනක් මේ මං කියන දෙවල් හරියට අහලා ඒ විදිහට කළොත් ඔබට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ ගැනම ඔබ කියනවා මේ විනාඩි 35 40ක් ගත වෙයි ඒ කාලේ වැය කරා කියලා ඔබට ලාභයක් මිසක් අලාභයක් වෙන්න ගෙන එක මම වගේ කියනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔය කතා ඇති ඔබ ඔබට ඇත්තටම ඔබ ඒ කේන්සරම් පරීක්ෂණයට අවශ්‍ය දක්ෂ දෛවකින් ජ්‍යොතිෂ වේදිකරු දීලා බලා ගන්න. හැබැයි ඔය ලක්ෂ ගණන් වියදම් කළ මැණික් පළඳින්න ගුරුකම් කරන්න ඒ වගේ අර නැති අපල ජීවිතයට ලං කරගන්න එපාතේ තියෙන සල්ලි වියදම් කරන් තවත් ණය වෙලා හරි විදිහට ධාර්මිකව දහමට අනුව ජීවත් වෙන්න මම කියන පිළිවෙත් හරියට කරන්න ඔබගේ ජීවිතේ ජයග්‍රහණය ඔබගේ ජීවිතේ අපල දුරලා ජීවිත සුබ වෙන එක වළක්වන්න කාටවත් බෑ. එහෙනම් අපි බලමු වද මාත්‍රිකාව රාශිචක්‍රයේ නවන රාශිය ලග්නාධිපති ගුරු ග්‍රහයවත් බ්‍රහස්පති වූ ධනු ලග්නේ ධනු ලග්නෙමිනි ආයබෝවන් ඉතින් මේ උදා වූ 2023 වසරේ හතරවන මාසයේ එහෙම නැත්නම් 2023 වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ සිංහල අවුරුද්ද තියෙන මාසය. ඒ වගේ මේ මාසේ තව ප්‍රබල ග්‍රහ මාරුවක් සිදු වෙනවා 22 වෙනිදාට මෙච්චර දසක් ඔබගේ හතරනි භාවයේ මීන රාශිගතව හිටපු ගුරු ග්‍රහයා මේෂ රාශිගතව ඔබගේ පස්සනට පැවිසීම සිදුන එක ගොඩාක් ප්‍රබල තත්ත්වයක් ඇති කරන දරු ලග්න නමුද ඔබේ ගුරු ග්‍රහයා ගැන ඔබගේ ලග්නාධිපති ග්‍රහයා. ඉතින් ඒක නිසා වෙන්න මෙහෙමයි ජීවිතය අපි කතා කරමු කොහොමද මේ මාසය කියලා. ඉතින් ඔබගේ ග්‍රහ ගෝචරය ගත්තොත් මේ පළවෙනිදා වෙද්දී මාසෙ උදා වෙද්දී ඔබගේ ලග්නාධිපති හතරනි භාවය තමයි රවි සම සංයෝග මේ මාස උදා වෙද්දී තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ශනි ඔබගේ තුන්වැනිත් බුධ සිකුරු රාහු සංයෝග වෙන ඔබගේ පස්වැන්නේ. කුජ ඔබගේ හත්වැන්නෙත් කේත ඔබගේ එකොළොස්වැන්නේ තිදි මේ මාසයේ ආරම්භය සිද්ධ වෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් මේ මාසය ධනු ලග්න හිමි ඔබට කොහොම වේවිද කියලා. කොහොම වුණත් ජීවිතේ කොහොමද අපි සුබ වුණත් අසුබ වුණත් අසුබ වැඩි වුණත් සුබ වැඩි වුණත් සියල්ල සුබ කරගන්නේ කොහොමද කියලායි මේ අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සලාම කතා කරොත් මේ ආර්ථික தත්ත්වය ධනය රැකියාව ව්‍යාපාරය කියන තැනදී ධනු ලග්න හිමියන්ට ඉතාමත්ම කැපීපෙන්න සුවිශේෂී වූ මාසයක් මේ මාසේ මේ මාසය තුළ වියදං සැරයි වේදං අධිකයි හැබැයි ඒ වියදං කරන දේවල් ගොඩාක් දුරට යම්කිසි අරමුණක් උදෙසා ඔබට යම්කිසි දෙයක් උදෙසා කරන වියදං ඒ නිසා මේ ලැබීම් අතිනුත් අතිශයම සුවිශේෂී ඔබට වියදම සරලන ලැබීම් තියෙනවා හැබැයි ඔබ බුද්ධිමත් වුණොත් ඔබ වියදම් තුළ තියෙන තරමක් දුරට මං කියවන බහුතරයක් යහපත් ගැන කළ යුතු වියදම් කළ ඒ අතර සුළුවෙන් හරි තියෙන විශේෂයෙන් මේ විනෝද කටයුතු සඳහා වැය කරන මුදල් සීමාවකින් තොරව එතන සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එන්න ඒ වගේ දේවල් ඔබ හරියට පාලනය කරගත්තොත් ඔබට මේ මාසය අතිශයම සුබ මාසයක් දැන් මේ වසර 7මාරක් ඒ රාष्ट्‍රය ගිවිලා ගිය ජනවාරි මාසයෙන් පස්සේ ඒ රාष्ट्‍රය නිමා වෙලා ටික ටික ටික ටික ඔන්න යහපත් කාලයක් උදා වෙන ඒ රාष्ट्‍රයේ වරුණ සැනින් යහපතක් වෙනවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙන එක මෝඩකම එහෙම කියනවන එක මෝඩගම ඒ තුළ කාලෙන් කාල ටික ටික තම වෙන්නේ එතික මේ ප්‍රබල ගුරු මාරුවෝපගේ ජීවිතය ලොකු බලපෑමක් කරනවා මේ කාලසීමා තුළ විශේෂයෙන්ම ඔය ඉදිකිරීම් ශේෂත්‍රය තුළ එමන් නැත්තං භූමිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන එකන අපිම මැනික් පතල් ආශ්‍රිත ගොවිතැන් කටයුතු ඉඩම් විකුණනාය ඒ වගේ අයට ප්‍රබල පිහිටීමක් ඇති වෙනවා මේ කාලසිම තුළ ඔබට අධික ලෙස ලාභ ලැබ ඉපීමේ ලාභ ඉපීමේ গুপ্ত විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනත් විශේෂයි හැකියාව තියෙනවා හැබැයි ඔබ යම්කිසි දෙයකදී මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ඔබ මේ කාලසිම තුළ අර තරමක් දුරට දැන් පහුගිය කාලසිම තුළ ඇත්තටම ආර්ථික වශයෙන් කඩා වැටෙනවනේ දැන් ඔය මුදල් ලැබෙද්දි කීයක් හරි ලැබෙනවා දැන් ඇති නේද කියලා හිතනවා නෑ මෙහෙමයි ලද්දෙන් සතුරු වෙන එක වෙනම කතාවක් නමුත් මේ කාලසිම තුළ ඔබට යහපත් ලෙස යම්කිසි දෙයක් අත්කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඒ වගේම ඔබට මේ කාලසීමාව තුළ ටිකක් හොඳින් ලැබෙන නිසාවෙන් මේ ලැබෙන කාලේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න උත්සාහ කරන්න පොඩ්ඩක් ওই වැඩ කල් දැමීම පොඩ්ඩක් තව දුරටත් ඔබේ පවතින නිසාවෙන් ඒ කල් දැමීම පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න උත්සාහ කරන දනුලක් නෙමෙයි. එහෙම කළොත් අර ඔබට තියෙන බාධක ගොඩක් ඉවත් වෙලා හොඳට අතට මෙට මුදල් ලැබෙන කාලයක් මේ විසි දෙකෙන් පස්සේ එන කාල තුළත් ඔය නොසිතූ දන සම්පත් ලැබීම ප්‍රබල වැඩි ඉඩකඩකුත් දනු ලක්නමියන්ට පවතින නිසාවෙන්ම මේ කාලසිවතුල උත්සාහ කරන්න උපරේ උත්සාහ කරන තරමට තමා ඔබට ප්‍රතිකල් පල ලැබෙන් හැබැ දෙගුණු දෙගුණුලයි ලැබෙන්නේ ඇගනිස පහුගේ කාලසිමතු මීට මාස දෙතුන කලින් උත්සාහ කරත් ලා උත්සාහ කරන තර ප්‍රතිපල ලැබුන්නේ ඔන්න දැන් උත්සාහයටත් වඩා ප්‍රතිපල් ලැබෙන කාලයක් වැඩ කරමු හෙනා ඔබට මෙහෙම ආකාරය බහුල තම වැඩ කාලය වෙන්කරගදී ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා එහෙන් තවත් ගැන ජීවිතයේ පවුල තුළ තියෙන වැඩ කරන්න ඕන රැකියාව තුළ තියෙන ව්‍යාපාර දෙන ඒව කරන්න ඕන කාර්ය බහුල හැබැයි මේ කාර්ය බහුලත්වය තුළ තමයි ඔබට මේ කාල සීමා තුළ ජයග්‍රහණය වැඩි වශයෙන් කියන්නේ ලැබෙන ජයග්‍රහණය වැඩි වශයෙන් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙන ඔබට ලැබෙන දේ ධනු ලග්නෙට පොදුවේ තියෙන ජයග්‍රහණයක් හැබැයි ඒක ලැබෙන කොච්චර කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද ඒක කොච්චර ප්‍රමාණයෙන් වැඩි ලෙස අත්කර ගන්නවද කියන එක තියෙන්නේ ඔබේ අතේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඒ වාසනාවෙන් ඔපරියම් ප්‍රයෝජන ගන්න උත්සාහ කරන්න දනුලක් නිමිය මේක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මම මේ කාල සීමාව තුළ අපතේ යවා ගන්න එපා. මේ කාලය ඔබට වඩා වටින කාලයක්. මේ විශේෂයෙන් මේ අප්‍රේල් මාසය ඔබට ලොකු පෙරලියක් ඇති කරන මාසයක්. වියහින්දන් අධික වෙනවා තමයි ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඔබට ඒ සඳහා වූ ආදායම් ඉපීමත් ප්‍රබල තත්ත්වයකම පවතිනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක් මේකට හරස් වෙනවා ඔබගේ කම්මැලිකම සහ ඔබගේ වැඩ කල් දැමීම මේක දනුලග්නම නිරායාසයෙන් තියෙන දෙයන්නේ ප්ලෑන් කරනවා සැලසුම් කරනවා නමුත් සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වෙද්දි පොඩ්ඩක් එහෙම මේ නදිනවා ඔන්න ඔය தত্ত্বය හිනාවෙන්ඩ <laughs> ඔවද හිනාවෙන්න ඕට අපට දැනෙනද ඇත්ත කතාව එක නේද ඔබට ඔබ එකට එකඟයින්න තරහගන්න හේතුවන්නෙමනි මම මේ කියන්නේ ඔබගේ අඩු පාඩුව පෙන්වා දීමක්නේ අන්න ඒ தত্ত্বය වෙනස් කරගන්න කතාවට වඩා වැඩ තියාගන්න ටිකක් කතාවට දක්ෂණ දනුලග්නෙමයා තමන් ගැන ලොකුවට කතා කරන්න තමන්ගේ හැකියාව තමන් කරන තියෙන දේවල් ගැන වැඩිපුර වරණ තමා විසින්ම කරගන්න දනුලග්නිම දක්ෂයි. නෑ ඒක හොඳයි දනුලග්නිම ඇත්තටම ගත්තොත් අර දැහැමි මිනිස්සු හරි අහිංසක මිනිස්සු අහිංසකයි. ඉතින් ඒක නිසාවෙන්ම ඔබ අයි කතාව වගේම වැඩත් ක්‍රියාත්මකෙන් කතා වඩු කරලා වැඩිපුර ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ කාලේ ඔබට උපරිම ඵල නෙලා ගන්න පුළුවන් රැකියා කරන ස්ථානය තුළ මෙච්චර කාලයක් විතර බාධා ඉවත් වෙනවා. තරමක් දුරට අරඔබට ලැබෙන්න තියෙන දෙවල් පෙනිපෙනි අහිමි වුණනේ පහුගේ කාල සිමා තුළ ඒ තත්ත්වය තරමක් දුට මගහරවා ගන්න මේ රැකයා කරන ස්ථාන තුළ රැකයා කටයුතු තුළ දනුලක් නිමීමට අවකාශ ලැබෙනවා. හැබැයි මේක මේ අර ලැබෙන්න තියෙන දේවල් බාධා වීම මම එක පැත්තකින් දකින මේක සුබ දෙයක් කියලා. මොකද මේ දේවල් කවදාරි ඔබට ලැබෙනවමනේ. මේවා එකතු වෙලා එකතු වෙලා ලැබෙයි. අනිත් පැත්තෙන් ඔබට ඒ පැත්තෙන් ඔබ ආදායම් පොලක් ඇහිරීම සිද්ධද රැකියාව තුළ ඔබ උත්සාහ කරනවා වෙනත් වෙන තාදායම් මාර්ග තර කරගන්න ව්‍යාපාරයක් තුළ පුංචි පුංචි ආයෝජනයක් කරලා අන්න ඒ තුළ ඒක හොඳයිනේ. ඒතර ඒ තුළ ලැබෙද්දී කවදා හරි මේ ප්‍රශ්නේ දෙන මේ පොඩි කාලයක් පාදින මේ රැකියාව තුළ තියෙන ආදායම් ලැබීමේ தත්ත්වය අඩු වුණත් ඉදිරියේදී ලැබෙද්දී ඔබට ආදායම් මාර්ග කීපයක් හැදිලා. ඔන්න අර මම කියන්නේ හැමදාම සමහර තැන්වලදී අපිට මේ තිත්ත බෙහෙත් බොන්න වෙන අසනීපොල මේ ටිකේ මාත් බොනවා. නමුත් තිත්ත වුණත් මේක අමාරු වුණත් මේ තිත්ත බෙහෙත් වලින් අපට සුවේ ලැබෙනවා. එහෙනම් ඒ දවස්වල තිත්ත බෙහෙත් බිව්ව කියලා අපි කවදාකවත් පසුතැවෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි මේ කාසිම තුල පොඩ්ඩක් අර ආදායම් පැත්ත රැකියාව තුල අහිමි වෙද්දී අහිමි වෙනට වඩා ඒක ඇහිරෙද්දී ඔබ උත්සාහ කරනවා වෙන වෙන තැන් වලින් ආදායම් උපයා ගන්න. එතකොට කාලයේදී ඒ ආදායම් මාර්ග සියල්ල ඔබට ලැබෙනවා. එහෙනම් ආදායම් තත්ත්වය තවත් තර වෙනවා. අන්න මේකයි සමහර තැන්වලදී සමහර වාසනාවක් වගේ පෙන්න දේවල් පහු කාලෙදී ඔබට අවාසනාව ගෙනනවා වගේම සමහර කන මේ මොන අවාසනාවද කියලා දැනන දේ තුළ ඔබගේ ජීවිතයේ ඉදිරියේදී ප්‍රබල පෙරලියක් කරන ස්විප් ටිකට් දෙන සමහරු ඉන්නවා මේ ජීවිතේ කෝටි ගණන් ඇදිලා ඉතින් වාසනාවන්නේ නමුත් ජීවිතේ විනාශ වෙලා යන තියෙන අන්තිමට වසර කීපයක් ගතදී ඔව් හිතට තුළ අන්ධ තත්ත්වයට වැටෙනවා සමහර ජීවිත තියෙනවා කඩා වැටීම තුළ හොඳ පන්නරයක් කරන් ජීවිතය යනවා. ඒ සමහරක් රටේ කඩා වැටීමම සමහරක් රැකියාවක් අහිමි වෙනවා ඔබට. ඒ අහිමි වීම ඔබ ඒ කාලේ සීම තුළ අයියෝ මට දැන් ආදායම් නැහැ මම මොකද කරන්නේ මට මොකද්ද මේ අවාසනාව කියලා හිතුණාට ඔබ ඒ රැකියාවේ ඉවත් වීම තුළම ඔබට තව ඊට වඩා යහපත් රැකියාවක් හෝ ව්‍යාපාරයක් ඔබ පෙළඹෙනවා. අන්න ඒ තුළ ඔබ අතිශයින් සාර්ථක වෙනවා. තිබ්බට වඩා ඔබගේ ආදායම් තර වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්වයන් තියෙන නිසා ඔබ අද සුබද අසුබද කියලා තීන්දුව ගන්න එපා ඔබ කරන කියන දේ තුළ ලැබෙන දේ සමහරට ඒවා ඔක්කොම ජීවිතේ පෙරලියක් කරන දේවල්. අන ධනු ලග්නෙමට මේ වගේ පෙරලිකාර දේවල් වෙන කාලය. හැබැයි රැකියාව ඉවත් වෙන්න යන්න එපා දැන්. ඔබට ඒකට කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලය තුළ ඒ සඳහා ඒ ඉවත් වෙන්න නම් ඒ සඳහා ඔබ ආදායම් මාර්ග තර කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබ කරන දේවල් ඔබගේ ව්‍යාපාර තර්මත්දුට ඉදිරියට ගෙන උත්සාහ කරන ස්ථාවර කරගන්න උත්සාහ කරන. එතකොට ඔබට රැකියාවෙන් නොවීම ව්‍යාපාරත් කරලා ඔබගේ ආර්ථිකය යහපත් කරගන්න පුළුවන්. මේක ස්තර වශයම තින බයන්න පදනලක් නිම දැන් ටිකටි ඔබට දැනවන තිබ්බට පොඩ්ඩ පොඩ් හරියන අර මංකිවනදේ සමහර සුපදේවතාම අසුපවිදිර පේන්නේ ලැගෙනසා කොහෙත්ම මානසික වැදවට එන්න එපා ඔබ තවත් උත්සාහ කරන්න බයවෙන්ඩම මේ කාලය හර පහුගේ කාලවගේ උත්සාහය අපතේ යන්න නන්නෑ විශේෂම ඔබට මේ කාලසිමතුල ඔබට යාන වාහන මිලදීගන්න බලාපොරතුනගේ නිවසක් මිදික නිවසක් හදන්න අලුතෙන් බලාපොරතුන සුබ කාලයක් මේ පවතින්න මේ කෝන මාසයෙන් පස්සේ මේ සිංහලරුදෙන් පස්සේ ඔබේ කාලසීම තුළ ඒ දේට අදිශයෙන්ම යහපත් ඔබට දැම් වැඩ ඉවර කරන බැරුහිට වැඩකට දුන්න පහුගේ කාලසිම තුළ පටන් ගත්තනවා නේව ඉවර කරන්න ඕන නිවසේ අලුත් නිවසේ පදිංචියන ඉන්න තැන මාරුවෙන්න නිවසේ නිවස් මාරුවෙන්ඩ ඒ වගේම රැකයා මාරුවෙන්ඩ ප්‍රබල හැකියාවත් තියෙන කාලයක් තම ඉදිරියට එන්නේ. ඒදේ යහපත් ලෙස ඔබට කරගන්න හැකියාව තද බල ලෙසම් පෙන්නුම් කරන නිසා බිය වෙන්න එපා. ඔබ ව්‍යාපාර කරන දරු ලග්නමින මේ කාලසිමාව තුළ ඔබට මෙහෙමයි ඔබ කරන කටයුතු තුළ ඔබ සේවක සේවිකාවන්ට වෙනදට වඩා හොඳින් සලකන්න ඔවුන්ට මෙදට වඩා යහපත් ලෙස ඔබ කතා බහ කරන්න ඒ තුළ ඔබට සේවක සේවකයන් ලැබෙන සහාය වැඩි වෙනවා ඒ සහාය තුළ ඔබගේ ව්‍යාපාරකට සාර්ථක කරන්න ඔබ ලාභ ලබන්න හැකියාව තියෙනවා ඒ වගේම වැඩිපුර ලාභයක් ලැබෙද්දී ඒකෙන් ඔය සේවක සේවිකාවන්ටත් කොටසක් ලබා දීම තුළ ඔවුන් තුළ ඔබ කෙරෙහි ඇතිවන යහපත් ප්‍රතිරූපය හේතු කරගෙන ඔවුන් ඔබව ගොඩ දාන්න තවත් උත්සාහ කරනවා මේ කාලෙම හැබැයි කිසිම කෙනෙක් ඕනට විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. අනිත් අය මැත්තේ ඔබගේ ව්‍යාපාර තුර වගකීම් තියලා ඔවුන් එක කරાવી කියලා හිතලා ඔබ පැත්තටලා ඉන්න එපා. හැම වෙලෙම මූල්‍යමය පැත්ත වැඩ කටයුතු කරගෙන යන විදිහ ඔබගේ අධීක්ෂණය තුල තියාගන්න සේවක සේවිකාවන්ට යහපත් ලෙස සලකන්න. ඔවුන්ගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ තුල ඔබට අවශ්‍යයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට අවශ්‍යයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන්ටත් ඔබ යම්කිසි ආකාරයකින් වැඩිපුර කීයක් හරි අතර එද්දී ඔවුන්ගේ ජීවිතත් සාර්ථක වෙන නිසා වේ කාරුණික හාම්පුතෙක් වෙන්න. ඒ තුළ ඔබට තවත් ඔබගේ ප්‍රතිඵල වැඩි කරගන්න පුළුවන් වක්‍රා කරමේ කපටිකමක් කරන්න කියලා නෙමෙයි ඔබට කියන්නේ. ඔබගේ යහපත් ඉදිරියට දෙන දේ මේ ලෝකෙට දෙන දේ පෙරලා ඔබට ලැබෙන්න කාලය. ඒක නිසාවෙන් ඔබ යහපතක් කරන්න කරන්න ඔබට පෙරලා යහපත ලැබෙන කාල සීමාව පුළුවන් තරම් මනස නිරවුල් තියාගන්න නිතර කේයර් හිපෙන ගතියෙන් ඔබ බැහැර වෙන්න. ඒ දෙයට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මනස නිරවුල් කරන්න. ඒකට දහැමි ලෙස ඔබගේ මනස තියෙන්න ඕන. ඒකට අවශ්‍ය කරන පිළිවෙත් මම වීඩියෝ අවසානයේදී කියනවා. මම මම පිළිවෙත් කියන්නේ මේ গুপ্ত දේවල් තුල මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවල් නෙමේ. මේක ප්‍රායෝගික විද්‍යාව තුල අපේ මනස දහමත් එක්ක නිරවුල්ව තබා ගැනීම තුළ අපි ගන්න තීන්දුව තීරණ අපි කරන දේවල් හරිම නිවැරදි තීන්දුව තියෙන තත්ත්වයට පත් කරගන්න ආකාරය කියන්නේ. ඒක නිසා මේක ප්‍රායෝගිකයි. මේකට මේ ලක්ෂ ගණන් වියදම් කළා මැණික් පළඳින්නද යන්ත්‍රමන්ත්‍ර ගුරුකම් කරන්නවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක 100%ක් සාර්ථක ක්‍රමයද හරියට කළොත් හරියටම හරි. ජීවිතේ කුටුම්බ ජීවිතය ගැන කතා කරොත් ඔන්න ටිකක් ප්‍රවේශයක් වෙන්න ඕන තැනක් තමයි දරුලක් මෙහිම මොකද මේ ඔබගේ ඉක්මන්කාරීත්වය ඔබගේ ෂණික කෝපය හේතු කොටගෙන යම්කිසි ආකාරයකින් ඔබ නිසා ඔබගේ පවුල නිතර තල්ලා පෙලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඔබගේ රාවේග ශීලිපය හේතු කොටගෙන නිතර හිත් රිදීම් ඇති වෙන වැඩි ප්‍රවණතාවයක් වෙනවා නිකාගේ ඔබට මොකද ඔබගේ වචන භාවිතයත් ඔබගේ කේන්තිය කියන දේත් ඔබට පාලනයෙන් තොර වෙන තත්ත්වයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ හැබැයි මේ தත්ත්වය මම කිව්වනේ අර පිළිවෙත් තුලින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මානසික නිදහස තුල නමුත් මේ වෙලාවේ ඔබ තව මෙහෙම දෙයක්ත් හොඳට මතක තියාගන්න මේ කාල සීමාව තුල ඔබ ඔබගේ පවුලේ අය කරදරයක් වාදයක් ලෙස හිතන්න ගන්නවා. ඔවුන් කියන දේ කිසිම දෙයක් ඔබ නුරුස්සන්නේ වචනයක් කිව්වත් ඔබ ඒක ගණන් ගන්න සමහරකට ඔබ ආවාසියක් වෙන්න පුළුවන් සමහරකට ඔවුන් කියන දේවල් ඔබට යහපත සඳහා තමයි ඔවුන් කියන නමුත් ඔබ ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ඒකට විරුද්ධව දේම කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඔවුන් කියන දේට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේම කරන්න උත්සාහ කරලා ඒ තුල ඔන්න ඔබට ප්‍රශ්න ගැටලුව ඇති කරගන්නට තියෙනවා. ඒක නිසාවෙම මේ කාල සීමාව තුළ ඔබ ප්‍රවේශම් විය යුතුමයි. මොකද හේතුවෙන නැත්තම් මේ පවල් ජීවිත තුළ ප්‍රශ්ට කරදර හේතු කොටගෙන අරඔබට යහපත් තියෙන තැනුත් ඔබ අඩු කරගන්න මං කිව්වේ හැමදාම මේක ජීවිතය තුළ හැමදේම මේ දන් වෙලක්. ඒ දන් වෙල තුළ බැඳිච්ච පුරුක් තියෙනවා. ඔය එකක් රැකියාව ආදායම් මාර්ග එක පුරුකක් කිව්වොත් පවල් ජීවිතේ තව පුරුකක්. සෞඛ්‍යයෙන් තව පුරුකක්. ඔය වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. සමහරක් රට ඔය පුරුක් 10ක් තියෙනවා 10 9ම ශක්තිමත්. නමුත් එකක් විතරක් ශක්තිය අඩු වෙනවා නම් ඒතනින් ඒ දංගල කඩලා යන්නට දෙනවා. දංගලේ වටිනාකමක් නැතියෙන එහෙනම් අපි ඒ ශක්තිමත් නැති පුරුක බලලා ශක්තිමත් පුරුක ඇතන ආදේශ කරනවා එහෙනම් මෙන්න මේ පෞල් ජීවිතය තුළ තියෙන කියන පුරුක එච්චර ශක්තිමත් නැහැ මේ මාසය තුළ දරුලග්න හිමියන්ට එහෙනම් ඔබ කල්පනාකාරීව මේ පෞල් ජීවිතය තුළ ඒ පුරුක ශක්තිමත් වෙන ආකාරය වැඩ කටයුතු කරයන්ද එතකොට දැන්වල තවත් ශක්තිමත් වෙනවා සියලු දේ සාර්ථක වෙනවා එහෙනම් ග්‍රහ දෝෂ ග්‍රහ අපල හෝ නරක කාල සීමා කියන්නේ හරි සරලව හිතන්න සමහර තැන් හැම පැත්තෙම ඔබට නරකක් වෙන්නේ කවදාකල් හැම පැත්තෙම හොඳක් වෙන්නේ නැහැ කවදාකත් එහෙනම් ඔබේ නරක තියෙන දැන් හරියට හඳුනාගෙන ජ්‍යොතිෂයේ වටිනාකම විද්‍යාව තුළ තියෙන වටිනාකම තියෙන එකයි නරක අපලයි මේ කාලේ ඔබට අපලයි ඒ රාෂ්ටකයි කීකේ කිව්වට වැඩක් නැහැ ජෝතිෂය කියන්න ඔබට අපලේ පල දෙන්න කොතන්ටද කියලෙන පවුල් ජීවිතෙන්න්න ඇතන්ට ආර්ථිකරන්න ඇතන එතකොට ඔබ ඒතන ඉලක් කරන වැඩිය මහන්සේ වන්න පුළන් ඔබට එතකොට සියල්ල ශක්තිමත් වෙනවා අන්න ඔහොම තමා ග්‍රහදෝෂ විද්‍යානු කූලව ඔබ තියෙන අපලකාරතත්වෙන් නැති කරගන්නේ ජීවිතය හරි ප්‍රායෝග දෙයක් මේක මිත්‍යාවක් කරන් තියෙන මේ මිනිස්සු නැත්තම් මේක ප්‍රබල විද්‍යාවක් සාර්ථක විද්‍යාම ජෝතිෂ්‍ය ගැන මේක තියෙන ප්‍රායෝගික භාවය බහුතරයක් අය දන්නේ පැහැදිලිද ඒ නිසා වෙන්න ඒ වගේ ඔබ මේ පෞද් ජීවිත තුළ ඔබගේ මේෂණික කෝපය ඉක්මන් කේන්තිය වචන භාවිතයේදී තියෙන සැරපරුෂ භාවය අඩු කරන්න ඔබට මේ හොඳ හොඳ සීයක් කරත් එක නරකක් බැරල වැරදීමක් වුණොත් අත්තරැදීම ඔබ ඒ අල්ලගෙන උපරිමම පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා මේ තුළ අඩදාබර ඇතිවෙන්න ඉඩ තියෙනවා එක නිසාවෙන් ප්‍රවේශමි ඒවගේම ආදරේ ප්‍රේමය කොහොම වේවිද මේ කාලසීමා තුළ ඒකත් තරම කියන්න ඕනති මේ තුළත් ඔබ හරි ආවේගශීලී ඔබට හැම වෙලේම් වගේ පෙම්මතා පෙමතිය සෑකයි ඔබ නිතර ඔවුන් කරන දෙවල ඔබට ගැලපෙන්නේ ඔවුන්ගේ තෝරා ගැනීම ඔබට හරියන්න. අන්න ඔයගේ තත්ත්වයක් තුළ නිතර නිතර මතිමන්තාන්තර නොගැලපීම අදහස් නොගැලපීම හේතු කරගෙන දෙදෙනා අතර පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න ගැටලුකාරිතත්වයන් බහින් බස්සී ඇතිවීමීට කඩත් තියෙන ඒ තුළ තරමක් දුරට සම්බන්ධතාවය පොඩ්ඩක් ඉදුරට ඇහැත් වෙලා යන්න ඉඩකඩ වැඩ වැඩි මොකද ඔබ කැමතිනෑ දෙවනි ඔබගේ වරදක් කියලා ඔබ දැනුනත් ඔබේ වැරද පිළිගන්න කැමතිනෑ මේ කාල්සම තුළ ඒක වෙන කොහෙන් හරි මේ ඔබ ඒක වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන ඒක නිසාවෙන් මේ වරදක් තමා කියල හැඟුණොත් ඒ වැරද පිළිගන්න මේ හැම දේ තුළම හැමෝම එක වගේ කියෙන නොහිත කටයුතු කරන්න තමන් විදිහට මනිත්ත ඇත් කළ හිතන්න එපා ඔබයි අපි මොන ආදරේදී කිව්වත් දෙන්නෙක් නෑ දැන් දෙන්න පිතිරින් හට එක්කෙනයි මෙහෙමයි අපි හිතන්න එකයි එහෙම නෙමේ කොහෙන්ගත් දෙන්න දෙන්නෙක් තමා මෙතනදි හිතන පතන විදිහල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේ දේවල් තමන්ගේ අදහස් වලට වගේම තමන්ගේ කැමැත්තට වගේම අනේකාගේ අදහස අනේකාගේ කැමැත්තට ඔබ ගරු කරන්න උත්සාහ කරන්න අවනත වෙන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ගැටලු අඩුයි. පුළුවන් තරම් මේ කාල සීමා තුළ ඔබ නිහඬව ගත කරන්න නිහඬ වෙන තරමට මේ කාල සීමා තුළ ඇඟට ගුණයි. ඒක නිසාවෙන්ම ඔබ පුළුවන් තරම් මේ මං කියන දේ හොඳට ඔළුවේ තියාගෙන ආදරයේදී ගොඩක් ප්‍රවේශම් වෙන මේ කාල සීමාව තුළදී ඔබගේ ඉක්මන්කාරීත්වය ඔබගේ ඉක්මන් කෝපය නිසා වෙන්නේ නැත්නම් මේ தත්ත්වය පොඩ්ඩක් බරපතල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා විවාහයකට බලාපොරොත්තු වෙන්න නම් චුට්ටක් විවාහයේ කල් යන්න පොඩ්ඩක් මේ කාල සීමාව තුළ මේ විශේෂයෙන්ම අප්‍රේල් මාසය තුළ පොඩ්ඩක් විවාහය ගැන තියෙන බලාපොරොත්තු පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා මහාලොකුට හිතන්න පම එක තාවකාලික තත්ත්වයක් ඒක නිසා මේ විවාහයක් කියන්නේ මේ දවසෙන් දෙකකින් කරලා දවසෙන් දෙකකින් දවස් දෙකක් එකට ඉන්න එක නෙමෙයි ජීවිත කාලය දක්වාම ඉන්න බලාපොරොත්තුෙන් කරන කාර්යයන්නේ ඒ නිසා පොඩ්ඩ ඉවසීමෙන් කටගෙන මේ මාසෙට යන්න දෙන්න ඊට පස්සේ මේ ඉදිරි කාලයක් එන හොඳ යහපත් විවාහ යෝග ඔබට උදා වෙන අන්න ඒ කාල සීමාවතුලදී ඒකට ඔබට යහපත් බැඳීම් ඇති කරන යහපත් අයගේ විවාහ යෝජනායන කාලයක් එනවා ඔබට වඩා වෘත්තියෙන් හෝ ධනයෙන් හෝ උසස් අය සමග ඔබට සම්බන්ධ මේ ප්‍රබල හැකියාවක් ඉදිරි කාලේ තියෙනවා ඒ නිසා මේ විවාහය කියන තැන්වලදී ඕනට පසුත වෙන්න එපා මේ කාල සීම තුළ මේ කාලය අතරින්ද ඉදිරියේදී යහපත් ඔබට ඒ විවාහ බලාපොරොත්තු වෙන විවාහ කල්යමින් ඉන්න අයට සුබ ආරංචියක් ඉදිරියේදී ලැබෙයි අප්‍රේල් මාසය අපි පොඩ්ඩක් යන්න ආරෙමු. ඒ වගේම කතා කරොත් මේ විශේෂයෙන්ම ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරන මේ කාලේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ නිරත වෙන විශේෂයෙන් පාසල් යන වයසේ දරුදරයන්ට මේ කාල සීමාව තුළ තරමක් දුරට ඔබට අර අධ්‍යාපනය කෙරෙහි උවමනාව උනන්දුව වැඩි වෙන සතුටින් ඒ කටයුතුවල සම්බන්ධ වෙන්න ලැබෙන කාල සීමාවක් ඔබ මේ හැමදේම හරි සැහැල්ලුවෙන් කටයුතු කර යෑම ඒ තුළ ඔබට ආද අධ්‍යාපනයට තියෙන ආශාව වැඩිවීම වැඩිවේ වශයෙන් ඔබට දක්නට පුළුවන් කාරණක් ඒ වගේම ගුරුවරුන් ඔබට උගන්නන ගුරුවරුන් කෙරෙහි ඔබට යම්කිසි ආකාරයෙන් යහපත් ලෙස ආකර්ෂණයක් ඇති වෙන කාලයක් ඒ තුළම ඒ තුලින් ඔබට ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරයි යන්න නිතර හිතනද හිත දෙන කාලයක් ඔවුන් උගන්න කියන දෙවල ඔබට දැනෙනවා ඔබට තේරුම් යනවා අර වෙනතට වගේ නෙමේ ඔබට හරි සරල විදියට හැමදේම ඉගෙන ගැනීම ප්‍රබල හැකියාවක් මේ කාලසීම තුළ තියෙනවා ඒත් එක ඔබ උත්සාහ කරන මේ කාලසීම තුළ විශේෂම කලාව සාහිත්‍යය සම්බන්ධයෙන් ග්‍රන්ථකරණය එහෙම නැත්නම් සංගීතය චිත්‍ර ඔන්න වගේ කලා තුළ ඔබට ඉදිරියට යන්න මේ කාලසීම තුළ අන්න ඒ තත්ත්වය යහපත්ව කලා විෂයන් තුළ ඔබට දක්ෂතා උපනන් වෙන කලා විෂයන් කෙරෙහි ඔබගේ හිත යන යහපත් ලෙස ඔබට ඒ තුළ සාර්ථකෙන පුළුවන් කාලසිමක නිසා දෙමාපිය වහින දරුවන් පොඩක් කලාවට නැඹුරු කරන මේ මේ කාලසිම තුළ දරුවෝ හිතුවක්කාරයි දරුවෝ ඉස්සර වගේ නෙමෙයි ඉස්සර අපේ පොඩි කාලේ වගේ නෙමෙයි දැන් ඉන්න දරුවෝ කියලා ඔබ බහිනවා හැබැයි ඒකට වරද දරුවෝ නෙමෙයි ඔබමයි මොකද ඉස්සර අපි පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වුණේ අපි පරිසරයේ වින්දා පරිසරයේ දැක්කා පරිසරයේත් එක්ක ගනුදෙනු කළා දැන් ඉන්න දරුවන්ට එහෙම කාලයක්වත් තියනවද බිත්ති හතරට කොටු වෙලා පන්ති යනවායි ඉස්කෝලේ යනවායි කාලේට වයිද වෙලාවත්යෝ පාඩන් කරනවයි. පරිසරයත් එක ගණඳුනු කරන්න සතෙක් එක්ක කතාබා කරන අපි පොඩිකාල ඒදේවල් කරන්න අවස්ථාවත් තිබුණ. කලාවත් එක්ක ඔබ පොට සංගීතයත් එක්ක ඉන්ඩ ඔබට හැකියාව දැන් දරුවන්ට තියෙනවද. ඉතින් දරුවෝ සම්පූර්ණ බිත්ති හතර කොට කරපු යන්ත්‍ර වගේ කරලා ඉස්සර අපි වගෙනේ දැන්ගෙන දරුවෝ හිතුවක්කාරී හරිම වෙනස් කියලා කියන එක සාධාරණද නෑ එනම් ඔබ උත්සාහ කරනවා යහපත් දරුවෙක් එන්නන හිතුවක්කාරිව අඩු වෙන්න දරුව තව වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න තත්ත්වයට මනස හැදෙන්න නිදහස් තත්ත්වයට ඔබ පොරිමුසා කරන දරුවව පරිසරත් එක්ක මුහු කරන්න පරිසරත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න සලස්වන්න ඔය සත්තු ගැවසෙන තැන්වල පොඩ්ඩක් ඉන්න එහෙට මෙහෙට දුවලා කරලා ගහෙන් ගෙඩියක් කනන් කන තත්ත්වයට දරුවව ගේන්න උත්සාහ කරන්න අඩුම තන දවසට පැයක් දෙකක්කන් ඔය කලා නිර්මාද සින්දු කියන්න ඒ සාහිත්‍යමය පැත්තෙන් රස විඳින්න ඒ වගේ තත්ත්‍රපත් කරන්න එතකොට කලාවට ස්වභාදාමර නැඹුරු වෙන දරුවෙක් කවදාකත් කාටවත් හානියක් කරන්නෙන්න කිසිම ආකාරකෙන් ජීවිතය කඩා වැටෙන්න්න මේ ඔයගේ යන්ත්‍ර වගේ හැදපු දරුව තම පසුකාලන පුංචි දෙයක් වෙනස්සුනොත් ගේමයක් ගහලා ගේම එක පෙරදුනත් එලිලා මැරෙන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන. ඒ තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙන්නේ ඔබමයි. ඒ නිසා දෙමාපියෝ විශේෂයෙන් සැලකුමත් වෙන දරුවෝ ගැන. ඒ වගේ මුසස් අධ්‍යාපනය හදාරන අයට ඒ වගේම වෘත්ති අධ්‍යාපන ආධාරණයටත් මේ කාලය තුළ අතිශයෙන් යහපත් කාලයක් ගෙදෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ මාසේ 10 වෙනිදාන් පස්සේ ඔබට ඔබ බලාපොරොත්තු වුණු ශේෂත්‍රයක් තුළ උසස් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා එකක් එහෙම නැත්නම් ඩිග්‍රී එකක් කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කාල සීමාව තුළ ඔබට යහපත් ඔබගේ ඉලක්ක කරා යන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික විෂයක් තුළ ඉගෙනගෙන ඔබගේ ඉලක්කය රැකියාව තුළ ඉදිරියට යෑමක් හොඳ රැකියාවක් ලැබීම නම් ව්‍යාපාරයක් තුළ ඔබගේ වෘත්තියක් තුළ ඔබට සාර්ථක වීම නම් ඒ සාර්ථකභාවයට පත් කරගන්න වැඩි ඉඩකඩක් පාදුන මේ කාල සීමාව තුළ ඒක නිසා උත්සාහ කරන්න පුළුවන් තරමින් ඔබට යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ප්‍රායෝගික දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ දේ තුළ ඔබගේ ආදායම් මාර්ග තර කරගන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා මේ කාල සීමාව තුළ යහපත් ඒ වගේම ඔබ ඉගෙන ගන්න දෙයක් ඔස්සේ ඔබ විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ කාල සීමාව තුළ විශේෂයෙන්ම මේ 22කින් පස්සේ කාල සීමාව තුළ ඔබට යහපත් කාලයක් උදායන විදෙස්ගත වෙන්න හැකියාව ඔබට උදා වෙනවා ඒවගේ ඉගෙන ගන්නද රස්සාාව කරන්න ඕන මාකාරය ඒවගේ විදෙස් ගතලා ඉන්න අයටත් මේ කාලසිම තුළ ඔබට වෙනදට වඩා තිබුණු බලාපොරතු විෂ්ට කරගන්න පුළුවන්ගෙන කාලය වෙන ඉස්සර සල්ලි බඩිය ගන්නවා ගෙදරටරනවා වෙච්ච දෙයන්න අන්තිමට ඔන්න දැන් පොඩ්ඩක් කිය කරිතුරු කළගේයක් දොරක් හදන වාහනයක් ගන්න ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න හැකියාව ලැබෙන කාලසීම මේගේ වෙන මේ කාලසීමාව තුළ ඉතිරියක් කරගන්න උත්සාහ කරන්න වැඩිපුර එහෙමෙන් එක්ස්ට්‍රා පාටම් ජොබ්බයක් කරලා ඒ තුළනුත් තනමක් දොට උපයාගන්න ලංකා එහ ඉන්නකම ලංකාව හා සම්බන්ධ වෙච්ච ව්‍යාපාරයක් හදාගන්න ඔය රටේ වෙළඳම් කරන මේ ලංකාවදයක් කියවලා ඒ තුළ ඔබට තද බලට ස්ථාවර වීමේ හැකියාවක් තියෙන මේ කාල සීම තුළ ඒක නිසා අතිශයම යහපත් කාලයක් ඔබට ගෙවෙන්නේ ඒකින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න උත්සාහ කරන්න අනිත් පැත්තේ මේ අසනීප ගැන කතා කරොත් මේ කාල සීමාව තුළ විශේෂයෙන්ම ඔබට මේ මුහුණ ආශ්‍රිතව තුවාල සිදුවීමේ වැඩි ඉඩකඩ තියෙන කැලැල් ඇතිවීමේ ඉඩකඩක් පොඩ්ඩක් එහෙම මේ යද්දි ප්‍රවේශ වෙන පුංචි පුංචි දේවල් තුළ මුහුණ සීරෙන්න ඇස් වලට පුංචි අක්ෂ වලට පුංචි හානියක් සිද්ධ වෙන විශේෂ ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට මේ විශේෂම කාන්තා පාර්ශවයට ඔබට මේ පියවරු ආශ්‍රිතව පුංචි පුංචි ජසනිපතාරි තත්ත්වයන් තියෙන නිසා ඒක මුලින්ම මූලික අවස්ථාවේ මේ ගැන ඔබ හොඳට වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කරන්න ඒ තත්ත්වය එතකොට ඔබට මූලික අවදීදීම පුළුවන් ඔබට මග හරවා ගන්න ඒ වගේම ඔබ උපරිම උත්සාහ කරන මේ දනිස්සෙන් පහළ ශ්‍රීමා තුළ තුවාල වෙන්න අස්ථි බිඳීම් ඇති වෙන වැඩි ඉඩකඩ පවතිනවා ඒ තත්ත්වය තුළ ඔබට ඒ ඒ දේවල්ට ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කර යන්න ඒවගේ මොනට කල්පනා කරන්න එන්න එපා ස්නාය සම්බන්ධය පුංචි පුංචි ගැටලු මනස සම්බන්ධයෙන් පුංචි පුංචි ගැටලු කාරී තත්ත්වයන් ටිකක් අර මනස තුල ඕනට වඩා අර අපි කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වීම තුල කටයුතු කරගැනීම අපහසුතාවයක් ඇති වෙන ඉඩ කඩක් තියෙන එකට මම පිළිවෙත් පිළියම් කියන මේ වීඩියෝ අවසානයේදී ඒ දේවල් අහලා හරියට ඒ දේවල් කරන්න කරන්න අමාරු දේවල් නෙමෙයි හරි සරල දේවල් ඒ තුල මනස තුල ධනාත්මක භාවය ඇති කරගන්න මනස තුල තියෙන අවුල් සගත සිතුවිලි මිදෙන්න මනස නිදහස තබාගන්න ප්‍රහැ කියල බේතු ලොබ කියන කරන හැමදේම සාර්ථකවී යහපත්වේවී එතකොට මේ තියෙන පුංචි පුංචි ග්‍රහ ප්‍රතත් ඉබේම මැකියාව ඒනිසායක කරන්න දැන් අපි බලවමනම් පිළිවෙත් මොන කරන මංකිවර් දංවෙලේ සවිශක්තිය මදි පුරුක් ටික ශක්තිමත් කරගෙන මේ දංවල ශක්තිමත් කරගන්න විදිිය ගැන අපි කතා කරමුද මෙහෙමයි ඔබ අනිවාරයෙන්ම විශේෂයෙන්ම අඟහරුවසා සිකුරාත් දිනල පුළුවන් ඔබගේ මේ ආගම දාමනට කටයුතු කරන විශේෂයෙන්ම බෝධි පූජාවල සහභාගී වෙන්න ඒ බෝධි පූජාවල සහභාගීෙද්දී රතු පාට මල් විශේෂයෙන්ම අඟහරුවා දිනවලටත් විචිත්‍ර වර්ණ සුදු පාට ඇතුළු මල් සිකුරාදා දවස් වලටත් ඔබ සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඒත් එක්කම ඔබ පුළුවන් තරම් මේ දහම ප්‍රචාරණය වෙන කටයුතු වල දහමට තුල යහපත් දේ මිනිසුන්ගේ මනස පුරවන කටයුතු වලට ඔබ සහභාගී වෙන උත්සාහන ඔය සීල ව්‍යාපාරවල සම්බන්ධලා ඒ සීල ව්‍යාපාරට සම්බන්ධලා ඉන්නට ආහාර පාන ලබා දෙන්න ඒ වගේ දේවල් කටයුතු කරා යන්න. මේ දේවල් තුල ඔබට මනසට යම්කිසි ආකාරයකින් ධනාත්මක භාවයක් එක්කම හිත නිවුණු භාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ තුල මේ හැම ප්‍රශ්නයකම විසඳුම ඔබට සරල ක්‍රමවේද තුළ සාර්ථකව සොයා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසාවෙම කලබල වෙන්න එපා. මේ දෙවල් කිසිම දෙක බයන් පම හැමදේ වෙනස් කරන පුළ මටත් ඕන එක මට මට බොරු කාරය කියල බැන්ඩ කමන්නේ මට ඕනේ මේ යහ අයහපත්ව වෙනස්කන් සියල යහපත් කරගන්න මට බයින්න කිසි ගැටලුවන්න හැබැ මේ කියන දේවල් කරන්න එතකොට මේ තත්ත්ය තුළ ඔබට අතිශයෙන්ම සාර්ථකවීම ඉඩ කඩක් සහ මේ මාසේ තියෙන අසුභකාරදේවල් වලින් සියල්ලෙන් වැළකීලා අනිවාර්යෙන් ඔබට සියලු දේ සුබ කර ගැනීමේ ප්‍රබල හැකියාවක් ගුණයක් ඔබට අත්වෙන එනිස දනුලක් නහිමියෝ මේ කාලසිමතුලේ කියපුදේ අනිවාර්යම කරන්න ඒවගේම කරණීය මෙත සූත්‍රය නිතර උච්චාරණය කරන්න ශ්‍රවණය කරන්න උත්සාහ කරන්න ඔබේ යහපත් කටයුත්තකට යන්න කලින් මෝර පිරිත ශ්‍රවණය කරන්න නැත්තම් සජ්ජාන කරන්න උත්සාහ කරන්න ඔබට අවදානම් කටයුතු වැඩ කටයුතුවලට පෙළඹෙන්න වෙනවන ඒ වගේ දේක දියුණත් මෝර පිරිත නිතර ඔබ සජ්ජානය කරන්න ශ්‍රවණය කරන්න ඒවගේම සුපුරුදු පරිදි මම හැමදාම කියනවා ඒ දේ වෙනස් කරගන්න එපා මෝර පිරිත චන්ද පිරිත සූර පිරිත කන්ද පිරිත සත්බුදු වන්දනා උදෑසන අවදිච්ච ගම රාත්‍රී ඉන්ද්‍ර පෙර ශ්‍රවණය කරන සජ්ජායනය කරන නිවැරදි උච්චාරණ සහිතවම මේ සූ ටීවී ඔස්සේ ඒ දේවල් තියෙනවා මේක පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙත් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක්ස් තියෙනවා ඒවට ගිහිල්ලා ඔබ මේක ශ්‍රවණය කරන්න ඒ තුල ඔබට පුළුවන් යහපතන මේක මේ ඔබ උදෑසන අවදි වෙලා පිරිසුදු වෙලා පේවිලා පහන් දැල්ලා කරන්න ගියොත් සතියදයක් ඇති ඔබට මගේ හැරෙනවා එහෙම නෙමෙයි උදෑසන අවදිච්ච ගම ෆෝන් එකට ඊයර් ෆෝන් එක දාලා මේ YouTube එකට ගිහිල්ලා මේවා අර නිකන් ගීතයක් අහනවා වගේ හොඳ හැබැයි චේතනාව තුල සහ හොඳ අදිෂ්ඨානය යුතුව මේ දේවල් උදේ හවා රාත් ඇඳේ ඉඳන්ම රාත්‍රී නිින්දර පෙර සහ උදැසන අවදිච්ච ගාම මේ ශ්‍රවණය කිරීම හැකිනම් සජ්ජායන කිරීම පුරුද්දක් කරගන්නකෝ මේ දේවල් කාලාර්ථයක් තිස්සේ කරන් ආපු අය දන්නවා මේ තුළ තියෙන ප්‍රබලත්වය ඔබ තුළ තියෙන මනස තුළ තියෙන ධනාත්මක වබේ ඕරායක ධනාත්මක කිරීම තුළ ප්‍රශ්න ගැටලු ඔය තියෙන බාධාවල් දුරු වෙන හැටි ජීවිතේ ධනාත්මක බාය තුළ ආදෑම් තත්ත්වයන් ඔබගේ ආර්ථික ඉහළ යන හැටි ඔබ පුදුමාකාර ලෙස අත්විඳින්න මං කියන නිසා නෙමේ ඔබ කරලා බලලා ඔබ එය මම ජීවිතය අත්දැකීමෙන් දැන් ගත්ත දේ තව බොහෝ දෙනෙක් කියන දේ අහලා අත්දැකීමෙන් ජයග්‍රහණයක් කරගත දේ ඔබේ ජීවිතයට අත් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේ මාසයේ පළවෙනිදා ඒ කියන්නේ උදෑසන හිරු උදා වෙන වෙලාව හොයාගන්න ඕන. ඒක හොයාගන්න විදිය මම ඔබට කියලා තියෙනවා Google එකට ගිහිල්ලා sunrise කියලා type කරලා ඒ දිනේ අප්‍රියල් පලවෙද කියල දෙදස්සිතුනේ ටයිප් කරලා ඔබ ඉන්න රට නගරේ ටයිප් කළ සර්ච් කරහම ඒ ඒ ස්ථානට සූර උදාවෙන වෙලා හරියට මෙෙනවා ලංකා වෙලාවෙන් හයයි නමත් හය දහඇත් අතර තමා මේ අප්‍රේල් පලඳ සූරුදා වෙන්නේ ඉතින් ඒදෙත් එක ඊට පැකටතර කලින් අවදි වෙලා මුලින් ඔබ කරන්න ඕනේ හොඳට පිරිසුදු වෙන්න පිරිසුදු වෙලා ඔබ ඔබගේ දහමට අනුවේ පහන් දලන කටතු කරලා අර් පිරිත් දේශනාවට සවන් දීලා ඔබ ගිහිල්ලා ලිපදල්ලා ලිපදල්න වෙලාව ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න මේ උදා වූ මාසය තුළ අපේ නිවස තුළ මේ ආහාරමය වශයෙන් ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් අගහිංකම නොවේවා මා පමණක් නොව මේ මගේ නිවසියම් පරණ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන සියලු සත්වයෝ බඩගින්නෙන් පීඩා නොවිඳින්ද සලස්සන්න මේ මාසය තුළ කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා ලිප දල්වන්න මේක දර ලිපක් පොල් කටුඟුරු ලිපක් කරන වඩා හොඳයි නැති අය කමක් නැහැ ගෑස් ලිපක් හරි දැල්ලලා සුදු කැකුළුවෙන් කිරිබදා සකස් කරගන්න කහකොඩු ස්වල්පයක් ඉතා ස්වල්පයක් මේකට එක්කාසු කරන්න මේක මේ වැඩියෙන් දාලා කන්න බැරි වෙයි පොඩ්ඩක් දාලා කිරිබදා සකස් කරගන්න සකස් කරන එක ඔබට කරන්න බැයි නම් ගෙදර වෙන කෙනෙක් ලවා හරි කරගෙන ඊට පස්සේ ඉක්මනින් ඒ කිරිබත් චුට්ටක් සීනිත් එක්ක හෝ පැන් රස දෙයක් එක්ක ආහාරට අරගෙන කොලේකුයි පෑනක යන මේසයක් ළඟ වාඩි වෙලා ලියන්න මේ මාසය සඳහා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන වියදම් ඔබට පහුගේ මාසල අදැකින් වලින් දන්නන ආහාර සඳහම එපමණයි සෞඛ්‍ය සඳහා මේ වගේ ගණක් කියයි අධ්‍යාපන කටතු වෙන්න පුළුවන් බැංකුණාය නැත්තං ඔය ඊට්ටු e පොලිසල්ලි ඔය ඕනම හැම දේම ලියන්න ඔබ අවංක ඔබ දන්න ඔබගේ ඔය ලොකුලොකු අනවශ්‍ය දෙවල් ලියන්න එපා විනෝද කටයුතු සඳහා ලියන්න අනිවාර්යම ඉතිරි කිරීම සඳහා පොඩි හරි මුදලක් ලියන්න ලියලා ඔබ එකතු කරන්න එක එකතු කරාම ඔබට එනවා මේ මාසයේ ඔබට පවත්තාන යන්න අවම වශයෙන් අවශ්‍යන මුදල ඇස්තමේන්තු ඔකට ඇතකට සැලසුමක් ඇතු මේ මාස ගෙනියන්න පුළුවන් ඔබ උත්සාහ කරන්න හැම්වලීම ඒ ලියපු මුදල අභිබෝයන නොදී මාසය වග බලාගන්න ආර් සඳායන ප්‍රමාණය හෝවවා ඒ කියන වේදන් පොඩ්ඩක් රුපිය පන්සියක් හෝ අඩු කරගන්න උත්සා කරන්න ඒ අඩු කරගන්න මුදල ඉතිරි කිරීම වැඩි කරගන්න ඒක එකක් හැබැ මේ කරන්න පිළියත එක නෙමේ ඊටවස්සේ ඔබ සූර උදාන් වෙලා උදෑසන හය නමයත් හැත් දහයත් අතර ඔබ ගිල්ල නැග හිරිදිසා බලා සූරය නමස්කාර කරලා මේ විශ්වර නමස්කාර කරලා යහපත් ලෙස හැකිනම් මෝර පිරිත උච්චාරණය කරලා ඔබ ඊට පස්සේ නැවත සූර්ය නමස්කාරය කරලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න මගේ මාසයේ ජීවත් වෙන්න මට මේ වගේ මුදලක් උපයා ගන්න හැකියාව අවශ්‍යයි. ගෙදර නිකන් හිටියම මේ දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. මං කරන රැකියාව, මං කරන ව්‍යාපාර, මං කරන මගේ ආදායම් මාර්ග හෝ ඒ දේවල් තුල ජීවිකාව තුල මේ දේවල් යහපත් ලෙස උපයා ගැනීමට මේ වෙලාවේ හැකියාව ලැබේවා. මේ තුලට එන බාධාවල් සෞඛ්‍යම වශයෙන් අසනීප වෙන්න පුළුවන් රටේ තියෙන තත්ත්වයන්ට බලපෑම් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කාලගුණ දේශගුණික විපර්යාස වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් බාහිර පුද්ගලයන් ඇති කරන ප්‍රශ්න ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා ඒ දේවල් බාධාවල් නොවන ආකාරයට විසඳේවා මේ වෙලාවේ මම මාසයේ ආරම්භලා පළවෙනි සූර්ය කිරණ මේ මාසය තුල පොළොවේ පතිතන වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මට මේ ජීවිතයේදී මේ මාසය තුල සාර්ථක භාවයක් කරගන්න ලැබේවා. ඒ වගේම මාද මාගේ පවුලේ සියලු දෙනාම නිරෝගී භවයෙන් ආරක්ෂා වේවා. එපමණක් නොව මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන කූඹියන් ඉඳලා විශාල සත්ත්වයට කුඩාම සත්ත්වයන් ඉඳලා විශාලම සත්ත්වයාට මේ අහිංසක සත්වයෝ ඉන්නව නපුරු විෂගෝර සර්පයෝ ඉන්නව නපුරු සත්වයෝ ඉන්නව මේ සියලු දෙනා සියලු සත්වයෝ මේ මාසය තුළ ඒ තමන්ට අවශ්‍යතා ජීවිතය උදෙසා අවශ්‍යතා යහපත සපුරා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවා සියලු සත්වයන් දුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඒ තුලින් ඔබට මේ මාසයේ ආරම්භය ඔබට ජීවිතේ තදබල ධනාත්මක ලෙස උත්තේජනයක් වේවි. ඔබට ජීවිතේ මේ මාසය තුල ජයග්‍රහණය කරන එක ඔබ මේ ඔබට මේ කියද්දි විහිළුවක් ලෙස හැසිරෙන්න පුළුවන් සමහරුන්ට. නමුත් මේ කරලා බලන්න මේ කරපු අය සාක්ෂි දරාවේ. මේ මාසයක් දෙයක් කරන් යද්දි ඔබට අගහිංකම් අඩුවෙන හැටි ඔබේ ජීවිතය අනතුරුලින් ඔබ ගැලවෙන හැටි ඔබ නිරෝගී වෙන හැටි ජීවිතය තුළ මාසය තුළ ඔබ යහපත් ඉලක්ක වලට යන හැටි ඔබ ඉලක්ක ජය ගන්න හැකියාව ලැබෙන හැටි දැකලා ඔබ පුදුම වේවි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඒ වගේම අර මං කිව්වා වසරේ මුල ඉඳන්ම වසරේ පලාපල සෙනසුරු මාරුවේ පලාපල වල අර බෝධි පූජා වගේක් කරන්න. ඒ කරන ඒ කියපු විදිහට ඒ බෝධි පූජා ටික ඒ දවස්වල කරන් යන්න හැම මාසෙම අඩුම වශයෙන් සතියක්වත් ඒ දවස් ටික කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන් සති දෙකක් වඩා හොඳයි. ඒ දේ කරන්න. ඒත් එක්කම ඔබ අර මම හැමදාම කියන දේ අනිත් එක මේ මර්ධන ක්‍රියාව අපි කරන මොකද්ද ඔබ ආහාර වේලක් අරගෙන ඔබ අපි කියමුකෝ මේක විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ සිකුරු සිකුරාදා දවසේ හෝ අඟහරුවාදා දවසේ නම් වඩා හොඳයි. දවල් ආහාර වේල ඔබ निराහාරව ඉන්න. උදෑසන 10 මාරත් 11 වගේ වෙද්දි ඔබ ආහාර ගන්න එක නවත්තුවා. වතුර විතරක් බීලා හවස 5 6 වෙනකන් ඉන්න. ඒත් එක්කම ඒ ඔබගේ ආහාර වේල ආහාර නැති කන්න අඩු කෙනෙකුට බඩගිනි නිවන්න දෙන්න. එක දවසකට ඒ ඔවුන්ගේ හෝ ඇගේ වේදනාව ඔබට අරගෙන ඔබ ඔවුන්ගේ දේ නැති කරන්න. ඒ වේදනාව. දෙන්න කෙනෙක් ඇත්තම නැත්නම් ওই පාරේ අහිංසක බඩගින්න සතකුට කමන්නෑ දෙන්න ඒක වැදගත්. ඒ තුළ ඔබ ජීවිතය හිතාගන්න බැරි දෙයක් ලබාවේ. මේ තුළ ඔබගේ කුසල් තවත් වැඩෙනෝ. අකුසල් යටපත්වන මොකද ඔබ වේදනාව දරාගෙන වෙන කෙනෙක වේදනාව නිවන්නේ මේක මහා පුුණ්‍ය කර්මය. මේ තුළ ඔබට ජීවිතයේ පෙරලියක් ප්‍රබල පෙරලියක් ඇතිවේවි කරය මේමයි කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තුව යහපත බලාපොරොත්තුවෙන් නෙමේ කරන්න ඕනේ ඔබ මේ දේ තුළ ඔබ ප්‍රතිපත්තිමය කාරණාවක් කරන්න ඕනේ. මේ තුල ඔබ ලෝකෙට අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. මෛත්‍රිය කරන්න ඕනේ. ඒ තුල ඔබ නොදැනුවත්ම ඔබ වක්‍රාකාරයෙන් ජීවිතේ සාර්ථකත්වය අත්වේවි. ඔබට ප්‍රබල ලෙස ජයග්‍රහී භාවයක් අත්වේවි. අපහසු දෙයක් බඩගින්න වෙලක් ඉන්න එක පුරුදු විචාරණවක මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක පුරුද්දක් නැති කෙනෙකුට හරිය අපහසු දෙයක්. නමුත් කරන්න. ඒ තුල ඔබට සාර්ථක වෙන්න ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සෙනසුරාදා දවස්වල හැකිනම් එළඟ තෙල් පහනක් රාත්‍රියේ 12 පාට ඉරිදා උදා වෙන උදා වෙන දවසේ කියන්නේ සෙනසුරාදා රාත්‍රියේ 12 පාට ඔබ එළඟ තෙල් පහනක් විෂ්ණු දෙවියන්ට නිල්මල් ටිකක් පූජා කරලා පුළුවන් නම් දල්වන්න මේ තුල ඔබගේ ජීවිතයට යහපත උදා වේවි. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම කිතුණු කතෝලික අය බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 11 12 අතර නිර්මාංශ වෙලා එක්වරු ශිරය රැකලා ඔබ ශුද්ධෝ පැගත කරන පුළුවන් වඩා හොඳ මේ චාතාරික සමයත් එක්ක ඔබ ආගමික වන්දනාවලට ඒ භාවනාවලට නිතර සම්බන්ධ උත්සාහ කරන්න පාද නමස්කාරය වගේ දේවල් වලට ඔබගේ ජීවිතය යහපත් වේවි කිසි දෙයකට බය වෙන්නපත් ධම්මය තුල ජීවත් වෙන කෙනා ධම ආරක්ෂා කරනවා කරනවාමයි ඔබ තුල තියෙන අයහපත පුළුවන් තරම් අවම කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ තුළ ඔබට ජයග්‍රහණයක් කරගන්න පුළුවන් මේ මම මේ පිළිවෙත් විශේෂයෙන්ම ප්‍රබල ලෙසම මේ සිංහල අවුරුදු පලාපලත් එක්ක ඔබට ගෙන එන්නම්. වැඩසරන් දීර්ග නොකර ඉන්ඩ උත්සාහ කරන නිසාහෙම කියන්නේ ඔබ ඒත් එක්කම හැමදාම මේ මං කියන දෙවල් අහලා මේ තුළ සාර්ථක වෙනවන මට ඒක තම තින ලාබේ එකම ලාබේ ඒ තුළ ඔබ ඔබට මේ කියපු පිළිවෙත් තුළ මේ කියපු පලාපල තුළ අපහදිතාවත්න මගේ ෆස්බුක් පිටු මැසජ් අදදානමං හැකි වෙලාව රිප්ලයි කරන්න ඒ තුළ කියන්න කොහෙත් ඔබගේ පුද්ගලකෙන් සටහන්ම පරීක්ෂා කරනවා කියලා ඒ කිසිසේත්ම කරන්න ඇති කාරණාවකසා සමාවෙලා අරවගේ දෙවලට කතා කරමු මම මේ කිව්ව දේවල් යහපත් ලෙස කරන්න එතකොට කේන්ද්‍ර පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔබේ ජීවිතය ජය ගන්නවා ජය ගන්නවා ජය ගන්නවාමයි ආය දෙකක් නැහැ එහෙනම් මේට ඉක්ම ඉක්මනින් කියන්ගේ අප හැදි දෙවල් තිබන සමාවෙන් අවටින් අප සබ්දාවන සමාවෙන් ගොඩක් දෙනෙක්ම වගේ කලා දෙෙන ඒක ගොඩක් සතුර ගොඩක් පින් බොඩක් ස්තුති එමන දනුලක් නෙමිය ඔබට අනිවාරෙන් පොරොන්දු නමේ සිංහලවු දුස්නදහ පලාපල කතනයත් මේ ගුරුමාරුව සම්බන්ධ විශේෂිත පලාපල කතනයොත් ඉදිරිපත් කරනවා දීර්ඝ වැඩසටහනක් තුළින් හමු වෙන්නම් මේ කෙටි කරන්න හේතු වෙන්නේ ඒකයි විශේෂිත පිළිවෙත් ගෙනත් දෙනවා කියනවා කරන විදිය ඔබ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න හැකියාව ගැන අපි කතා කරමු. ඉතින් එහෙනම් දරුලක් හිමියන්ට මේ උදා වෙන අප්‍රේල් මාසයත් උදා වෙන නව අවුරුද්දත් ඉදිරි කාලයත් සියලු යහපත් සිතුම් පැතුම් සපලන යහපත් ලෙසම කටයුතු කරන ලැබෙන යහපත් කාලයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි.